Jak graficznie zarządzać harmonogramem? Wyobraź sobie sytuację, że rozpisałeś projekt na najbliższe 3 miesiące, wszystko dopracowane co do dnia, a nagle masz awarię. Projekt przesuwa się o miesiąc, układanka się rozsypała, potrzebujesz ją stworzyć od początku. Jak tego uniknąć? Jak uniknąć tracenia czasu na zaczynanie pracy od, od początku, od nowa? Polecam program Gantt Project. Jest to dobre, proste, i darmowe narzędzie do zarządzania harmonogramem. Przyda się, jak opanujesz jego trzy funkcje. Po pierwsze, dodawanie zadań, po drugie, łączenie tych zadań między sobą, linkowanie ich początków i końca oraz po trzecie, zmiany daty rozpoczęcia projektu. Oczywiście to narzędzie ma masę dodatkowych funkcjonalności, jak eksport do PDF-a, zarządzanie zasobami itd., tak ale już te trzy rzeczy myślę, że będą bardzo przydatne w Twojej pracy. Zatem wejdź na www gantproject.biz pobierz i zainstaluj to narzędzie. Dzięki Gantt Project będziesz miał większy porządek w swoim przedsięwzięciu, a co ważniejsze, zapanujesz nad zmianami w harmonogramie.